Sebab tu Allah raya Katanya Nabi Isa biasa pau prakat kepada orang ramai pada zaman itu. Kepada Bani Israel. Ya Bani Israel. Ini Rasulullah ilaikum. Aku ni adalah Rasul dari Allah kepada kamu sekalian. Musaddiqan lima baina yadai. Aku mari membenarkan kitab-kitab Taurah dan kitab Injil yang Allah Ta'ala waktu turun kepada aku wa mubashiran bi rasulin ya'ti min ba'di ismuhu ahmad dan aku nak ceng kau di kepada kamu semua selepas daripada ning adanya seorang rasul yang akan datang selepas daripada aku nama dia apa ahmad sebab nama nabi ni nama banyak dan nah, walaupun terkenal masyhur dengan namanya muhammad sallallahu alaihi wasallam tapi banyak lagi eh, nama-nama uh, Nabi tersebutnya Ahmad terse tersebutnya Mustafa tersebutnya juga Syafi' Musyafa' dan sebagainya banyak disebut nama-nama Nabi sama ada di dalam Quran tapi tersebut di dalam kitab-kitab zaman dahulu ni memang banyak أعوذ بالله من الشيطان الرجيم <clears throat> ولقد وصلنا لهم القول لعلهم يتذكرون الذين آتيناهم الكتاب من قبله هم به يؤمنون وإذا يتلى عليهم قالوا آمنا به ۖ إنه الحق من ربنا إنا كنا من قبله مسلمين أولئك يؤتون أجرهم مرتين بما صبروا ويدرؤون بالحسنة السيئة ومما رزقناهم ينفقون وإذا سمعوا اللغو أعرضوا عنه وقالوا لنا أعمالنا ولكم أعمالكم سلام عليكم لا نبتغي الجاهلين Ayat 51 sampai 55 suratul Qasas Sudah pun uh, kita baca dah kemarin Atau hari ini baca sekali lagi Ayat 51 sampai 55 ni Ayat 51 baca sekali lagi sebagai uh, pengetahuan kita dan demi sesungguhnya kami telah hubungkan turunnya firman-firman kami Al-Quran dengan berturut-turut kepada mereka iaitunya qira'a tuha wa turung uh, adanya sokmo-sokmo dalam masa 22 tahun lebih supaya mereka beroleh peringatan lalu berimeh ha, ini tujuh web sahak tu menjadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dapat berimej dan dapat peringatan kalau turun sekali guh Allah tak ada pun kuasa boleh buat turun sekali guh eh. tapi Allah tak ada kehendak macam tu tak serupa dengan kitab Taurah kitab Injil yang turun sekali guh tapi turunnya sikit sedikit mengikut keadaan eh, peristiwa yang berlaku pada zaman itu. Huraiyah pun 1320 <clears throat> sudah pun kita baca dah kemarin. Jadi nak ayat katanya Quran ni adalah kitab yang apa nak sebut yang terbaik yang paling istimewa. Ha, ini duduk di kita sendirilah nak belajar dalil setakat mana Quran tu memang menjadi satu mukjizat yang sangat besar Allah Taala bagi kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan kepada umat dia sehingga ke hari kiamat. Nampak sebuah ya. Nampak tak tak tak tak, tak tebal mana kalau nak kira dengan kitab-kitab hak manusia tulis lebih tebal lebih banyak kalau kita tengok sebagai sebuah nah apa boleh Quran eh, tu sebut sebuah mada cara hidup manusia tiap-tiap orang sak pakah hari kiamat apa tu hai tak royak banyak tak royak rakyat dia so so so so so so Allah Taala kuasa belaka yang nak royak sikit nak royak banyak tapi mada maknanya padarah dengan sebuah Quran eh, yang Allah Taala bagi kepada umat Nabi Muhammad ni boleh kita boleh guna boleh guna Lepas tu hak nak pentingnya manusia tu jadi orang berjuruh, jadi orang baik. Jadi orang yang berime, bertakwa kepada Allah. Ada tak ada kena duk hurai banyak. Kalau hurai banyak, maknanya bukan bukan bukan kampi pula. Jadi nangsa, jadi tamra pasal hak manusia boleh baca pak tu. Hmm, tak ada kena duk hurai banyak. Tapi isi yang ada di dalam Quran ni padat dia panggil padat maknanya hodi ketak dengan isi dia lepas tu perkataan eh, yang sikit tapi maknanya banyak tu pun hampir-hampir sama dengan perkataan eh, yang Nabi sebut Nabi juga ya kecek tak ada pasang hurai panjang soso Nabi sendiri ya rakyat katanya bu'is tu bijawami'il kalimi aku dibakit jadi rasul dengan ucap ucapan yang aku duk sebut tu iaitu dengar rekah perkataan tu tapi makna yang ada dalam hak aku duk sebut tu banyak tu hadis nabi apatah lagi perkataan Allah Subhanahu wa taala firman Allah taala sebab itulah Allah taala puji dalam ayat ni dia adanya boleh turun sebab iaitu nya allazina atainahumul kitaba min qablihi hum bihi yu'minun orang-orang yang kami beri kitab sebelum turunnya al-Quran mereka beriman kepadanya gapo tu iaitu orang-orang yang biasa duk baca kitab Taurah, kitab Injil belum pada Quran lagi orang yang reti baca seperti ini ha, sebagai misal Abdullah bin Salam Patut tersebutnya Eh, berkata Sa'id bin Jubair ayat ni turun ni iaitu sebabnya 70 orang di kalangan orang-orang Kristian yang pahal ugamu yang diutuskan oleh Raja An-Najashi apabila mereka itu mari jumpa dengan Nabi SAW maka Nabi baca Yasin wal Quranil Hakim sapa ke akhir surah maka mereka itu menangis dan mem dan memeluk Islam. Nah, ayat katanya puak-puak ni ya reti isi-isi kitab pada zaman dahulu dan mari reti pula isi Quran. Baca so so so so so Nabi baca Quran kepada puak dia serta dengan kuam rudem yang duk ada di dalam otak puak-puak dia dalam hati yang duk baca dalam kitab Taurah kitab Injil Masya Allah jadi masuk pun molek jadi masuk pun molek Allah tak ada pun puji mereka ini iaitu apa? orang-orang yang kami beri kitab sebelum turunnya Al-Quran mereka berime kepadanya berime kepada siapa tu? berime kepada Allah ataupun berime kepada Al-Quran Alhamdulillah. Gapo nota kaki elok bawah? Yakni ada di antara ahli kitab Yahudi dan Nasara termasuk pendeta-pendetanya. Pendeta ni artinya orang-orang nak buat yang ada di dalam agama Kristian tu yang berime kepada al-Quran dan telah memeluk Islam dalam zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kerana kebenaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ada disebutkan di dalam kitab-kitab mereka. Alhamdulillah. Sebab tu Allah raya. Katanya Nabi Isa biasa pau prakat kepada orang ramai pada zaman itu. Kepada Bani Israel. Ya Bani Israel. Ini Rasulullah ilaikum. Aku ni adalah Rasul dari Allah kepada kamu sekalian. Musaddiqan lima baina yadai. Aku mari membenarkan kitab-kitab Taurah dan kitab Injil yang Allah Ta'ala waktu turun kepada aku wa mubashiran bi rasulin ya'ti min ba'di ismuhu ahmad dan aku nak ceng di kepada kamu semua selepas daripada ning adanya seorang rasul yang akan datang selepas daripada aku nama dia apa ahmad sebab nama nabi ini nama banyak nah walaupun terkenal masyhur dengan namanya muhammad sallallahu alaihi wasallam tapi banyak lagi eh, nama-nama uh, Nabi tersebutnya Ahmad terse tersebutnya Mustafa tersebutnya juga Syafi' Musyafa' dan sebagainya banyak disebut nama-nama Nabi sama ada di dalam Quran eh? tapi tersebut di dalam kitab-kitab zaman dahulu ni memang banyak ini ha, nak ayat katanya Nabi Isa sendiri yin-yan kepada kaum ataupun Bani Israel pada zaman dahulu maka Orang yang duduk baca kita Injil tu Dia reti apabila dia dengar pula Quran Masya Allah Jadi kau lebih Kau lebih reti Kau lebih pe, pe, Apa ni Makai isi yang ada di dalam Quran yang Allah Ta'ala sebut Lepas tu Allah pun royak sifat-sifat pun dia Kita pun kena masuk di dalam ayat ni juga Wa iza yutla alaihim qalu amanna bih dan apabila al-Quran itu dibacakan kepada mereka supaya juga Quran apabila dibacakan kepada kita orang orang baca kita dengar jangan orang baca kita duduk kecek jangan orang duk baca kita duduk sibuk gogeng gogeng gogeng gogeng lepas tu kena tengok juga tepat baca tu munasabah kedok tepat tu kalau tempat orang duduk kecek, kita pergi baca Kro'el. Kro'el, Kro'el ni semoleknya kita, ada apabila orang baca, kita pakai dengar belakang, jangan kecek. Tapi, kena tengok juga, orang yang baca tu, kena kedok tak dengan tempat dia. Orang duduk kecek gaga tempat tu bukan orang duduk dia tak. Supaya orang duduk dalam nak. Orang duduk kerja dapur, bobol gogai-gogai kena duduk royak gotu royak gani kita duduk pergi baca Quran di situ ataupun kita pasal Quran di situ. Ha ni kena tengok kata orang nak baca di situ, orang nak pasal Quran di situ kena kedok tepat dia. Dia kena kira tak kalak tesak tu. Masa dan tepat. Ha tu gitu. Tapi umumnya apabila dibacakan Quran, dibacakan kepada mereka, mereka berkata kan? Ha ni orang-orang pada zaman dahulu ya kata kena kan aman nabi kami berime kepadanya. Yo borang ayat Quran yo yo yo yo yo. Kami percaya kepada Quran. Sesungguhnya ia adalah perkara yang betul benar dari Tuhan kami. Pak kita pun apabila dengar Quran walaupun kita tak faham. Nah, saya anggap katanya kita bukan orang Arab. Apabila kita dengar Quran campin kena terjemuh barulah kita faham. Tapi orang yang pandai bahasa Arab atau pengorang Arab, dia dengar Quran, dia eh, tak ada kena tak ada kena terjemah kan? Tak ada kena royak kuam Tak ada kena royak maksudnya. Tak, tak ada kena royak lah. Sebab apabila dibaca pop pop pop pop pop pop reti lalu. Alhamdulillah. Nah, kita pun kena royak katanya, "Yo, kami berime dengan Quran." Nah, betul sungguh dari Tuhan kami. Sesungguhnya kami sebelum ia diturunkan telah pun mematuhinya. Ni tengok juruhnya orang-orang pada zaman dahulu. Nak ayat katanya, belum pada Quran tu hewak turun lagi. caya dulu lagi. Sebab apa? Sebab isi dia, isi Quran ni, dia sort klong dengan isi hadu ada di dalam kitab Taurah, kitab Injil. Ni orang panggil orang jiwa bersih. Saya faham daripada duk baca sikit-sikit dalam tafsir ni tak iaitunya orang hak pasal Tuhan nak masuk Islam kepada dia walaupun dulu ia duk semua takung semua gatu semua orang ni wak gatu wak gani tapi orang tu orang pasal orang tamak tambo orang berjuru orang baik jiwa dia tu nampak katanya nak masuk-masuk dengan hak hak Islam aja walaupun ia duk dalam agama asing agama asal dia tapi apabila dia mari dengar ajaran Islam orang royak royak royak royak royak dia pun berasa jeliru sendiri nak masuk Islam jenis pasal ni dah jenis orang berjuruh orang ada berjuruh tak dalam Islam belum pada Islam pun dia pun nampak berjuruh dah nampak nuk dah kepada Islam walaupun dia tak ada pau perakat depan orang katanya aku nak tukar agama nak masuk Islam tapi pertikam dia yang duduk buat hari-hari-hari-hari tu nampak pasal nak kepada Islam nak ngaji Islam nak reti nak faham nak tanya nak amal nak apa serta dengan Allah Ta'ala wujadinya ada sebab boleh dia masuk Islam Alhamdulillah apatah lagi kita nak, nak naknya di kita kita orang Islam ni wujadi masuk dengan ajaran Allah ajaran Nabi hak tu hera ya gapo, pakat terima ya Allah amanna amanna kami berimeh kami berimeh Ha, tak ada tolak sikit habuk walaupun sikit. Walaupun benar nampak tamada-tamada ya. Tapi kita apabila tahu katanya benda ni adalah ajaran Allah, ajaran Nabi, ya. Tu dah Nabi rakyat katanya, La yu'minu ahadukum hatta takuna hawahu taba'an lima jiktu bih. Tidak sempurna lagi imej seseorang kamu sehingga hawa nafsu dia, otak dia tu boleh turut supa dengan benda hak aku duk ajar aku duk royak dan Nabi royak gapo walaupun nafsu kita ni nampak kerah weh tak boleh terima ha, tu cek katanya kita belum berime lagi dengan sebenarnya tapi apabila kita pakat terima ajaran Nabi ajaran Allah Alhamdulillah tanda katanya hati kita lembut tu sore tu guru ya katanya hati kita ni boleh jadi serupa dengan gandum hok dia buat roti tu. Ha tu. Boleh jadi lembut ikut nak nak uli, nak kami ikut mana-mana mana boleh berlaku. Ha tu tu hati kita boleh jadi lembut macam tu. Terima ajaran Allah, ajaran Nabi boleh jadi tak ada kena takwil banyak. Nabi royak lagu ni, ya lagu ni. Ha gitulah. Nah, hak Allah Taala royak pun lagu tulah. Tuhan pun royak wa idza yu ulaika yu'tauna ajrahum marratain mereka itu akan beroleh pahala dua kali disebabkan kesabaran mereka agak ah, apa dia terjemuh halik bawah lagi nota kaki 1322 mereka mendapat pahala dua kali pertama kerana mereka berime kepada kitab mereka ah, yang kedua kerana mereka berime kepada Al-Quran dan memeluk Islam mereka mencapai kejayaan yang tersebut kerana sabar dan tetap teguh mempertahankan imenyo itu sekalipun mereka diganggu oleh kaumnya sendiri dan kaum musyrikin yang lain sebab tu setengah-setengah orang hak masuk Islam di zaman Nabi iaitu Abdullah bin Salam yang reti agama Yahudi tapi dia masuk Islam orang Yahudi ni masya-Allah maki kepada dia ni susuk mulut kata mung ni anak celaka mung ni adalah ahli neraka kata-kata kepada dia sebab apa tu Abdullah bin Salam ni orang yang pandai baca kitab Taurah dan reti selok-belok dia panggil railat iat tang-tang dia reti habis bila dia mari dengar Quran eh, gup jadi masuk dah dah cara hidup dia dia kata ya aku jumpa dah dengan benda benda hak sebenar Alhamdulillah kalau kita zaman-zaman lah ni ya, jauh awal lah kalau orang sia kan, ya, cau awat, orang hok pandai dok baca kitab. Baca kepada lukwat dia tu so so so so, so boleh ceramah, boleh gapo, pop dia masuk Islam. Oh, orang jenis-jenis pasal ni kalu-kalu pasal dia reti Islam, reti sungguh serta dengan dia boleh royak pula dalam agama, hak asal dia lagu mana lagu mana, hak mana betul, hak mana tak betul. Dia boleh royak. Pah kita dok nak lah orang lagu ni. Orang Islam kita, kita duduk noknya, reti banyak-banyak agama. Boleh ke apa? Priap-priap di antara agama tu, agama ni. Boleh rayak ke tu, rayak ke ni. Bukan kita reti agama kita saja tak. Sepanjang kita ada tengok zaman-zaman ni lah. alam saya tak ada puji orang sangat. Iaitunya Doktor Zakir Naik. Ha, orang masuk Islam dengan dia boleh kata banyak mana. Kadang-kadang masa dia duduk tengah ceramah, dia duduk rayak. Islam kepada orang. Orang-orang masuk Islam dalam mikrofonnya mung pegang mikrofon dia pun tak tahu weti dia tu kadang-kadang mengucap dua kelima syahadah dia, yang dia mengajar depan-depan orang ramai orang beribu Alhamdulillah dengan Allah saya yang orang kadang-kadang ta dia tanya dia kalau lagu tu kalau lagu ni yo apa ni uka masalah so so ta ta ta ta ta ta ta orang dengar pun berasa tanya ya jang dah bukan jang arti halah dah tapi terimanya kebenaran kalau belum pada Dr. Zakir Naik iaitunya ya Syekh Ahmad Didat Allah yarhamu dan orang Afrika Thai Masya Allah ingat habis kita injin. bila yang naik atas WT Kro'el dia boleh rayak dan injin seko-seko dia boleh rayak dalam kita injin duduk di muka berapa di dalam surah berapa sosok dia boleh rayak ini ha, nak ayat katanya kita orang Islam pun lagu tu lah kena ngaji wujud di luar, wujud di reti sungguh katanya kita kaji isi yang ada di dalam Kro'el dalam hadis tapi perlu juga tahu dalam agama-agama lain. Orang jenis pasal ni insya-Allah tak ganjer. Kalau dia reti sungguh. Tapi kalau sekiranya orang Islam kita hak agama dia sendiri tu duk ganjer ngok-ngok-ngok-ngok-ngok-ngok. Patut dia pergi ngaji hak lain, hmm selera habis. Kadang-kadang tinggal Islam. Sebab apa? Sebab duk tak duk nampak agama lain lebih molek. Ha ni wallahu alam. Nah, pakak-pakak ngajilah kita ni dalam Islam, mudah-mudahan insya-Allah Allah Taala akan bui kepada kita kebijaksanaan. Eh. Lepas tu apatah lagi orang tu dia cara dia mikir tu bukan sekadar sepek dak. Dia mikir cara luah. Ha tu panah banyak-banyak bahasa boleh masuk antara bangsa dia tu. Alhamdulillah, nah, masa habirah. Insya-Allah kita sambung semula ayat selepas daripada ni. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته